ને અત્યારે મોટાભાગના માર્કેટયાર્ડમાં કપાસના ભાવ બે હજારથી માંડીને એકવીસો ને પચાસ રૂપિયા સુધીના થઈ ગયા છે ને આ વખતે જ્યારે કપાસના ભાવ સારા થાય એટલે કપાસમાં નીકળી જવું જોઈએ કારણ કે આ છેલ્લી કપાસમાં તેજી છે જો આમનામ કપાસની ઘટ નોંધાવાનું ચાલુ રહેશે તો વિદેશી ન્યુયોર્ક વાયદામાં તેજી આવતી જશે તેમ કપાસના ભાવ ઉપર જતા રહેશે તે ખેડૂતો માટે એક ખુશીના સમાચાર કહેવાય તો ચાલો અત્યારે જે વિવિધ કપાસના માર્કેટયાર્ડમાં ભાવ ચાલી રહ્યા છે તે જાણી લઈએ જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે રાજકોટ અઢારસો પાંત્રીસથી બે હજાર સાઠ અમરેલી ચૌદસો એકાવનથી બે હજાર એક્યાસી સાવરકુંડલા સોળસોથી એકવીસો જસદણ પંદરસો પચાસથી બે હજાર ચાલીસ બોટાદ ચૌદસો બોતેરથી એકવીસો અગિયાર મહુવા સાતસોથી બે હજાર એક ગોંડલ અગિયારસો અગિયારથી બે હજાર સન્નું કાલાવાડ સત્તરસોથી એકવીસો ને અગિયાર રૂપિયા જામજોધપુર અઢારસોથી બે હજાર પાસઠ ભાવનગર એક હજારથી એકવીસો ને ત્રણ જામનગર પંદરસોથી બે હજાર પચાસ બાબરા સોળસો ત્રીસથી બે હજાર એંસી રૂપિયા જેતપુર સોળસો એકત્રીસથી એકવીસો ને અગિયાર વાંકાનેર એક હજાર એંશીથી બે હજાર તેત્રીસ મોરબી ચૌદસો એકથી બે હજાર એકવીસ રાજુલા ચૌદસોથી એકવીસો ને બે તળાજા બારસોથી એકવીસો છવ્વીસ બગસરા પંદરસોથી બે હજાર સિત્તેર જુનાગઢ સોળસોથી અઢારસો સત્યાસી ઉપલેટા સોળસોથી બે હજાર રૂપિયા વિંસ્યા સત્તરસો પચાસથી બે હજાર પંચોતેર ભેંસા સોળસોથી બે હજાર એંસી ધારી તેરસોથી બે હજાર બાવન લાલપુર પંદરસો પચાસથી એકવીસો ને એક રૂપિયો પાલીતાણા ચૌદસોથી બે હજાર પચાસ સાયલા તેરસોથી બે હજાર બે હારીજ પંદરસોથી બે હજાર અગિયાર વિસનગર તેરસો પચાસથી બે હજાર ચોસઠ રૂપિયા વિજાપુર તેરસો પચાસથી બે હજાર તોતેર કુકરવાડા તેરસો પચાસથી બે હજાર બાવન ગોજારિયા બારસોથી બે હજાર સાઠ હિંમતનગર પંદરસો ત્રીસથી બે હજાર ચોર્યાસી રૂપિયા કડી પંદરસોથી એકવીસો ને એકાણું માણસા એક હજારથી બે હજાર પંચ્યાસી પાટણ ચૌદસો પચાસથી બે હજાર ઓગણસિત્તેર તલોદ સત્તરસો દસથી બે હજાર પંચાણું ગઢડા ચૌદસો પાંત્રીસથી બે હજાર ત્રેપન ઢસા ચૌદસો દસથી બે હજાર એક ધંધુકા સોળસોથી બે હજાર પચાસ સિદ્ધપુર ચૌદસોથી બે હજાર અડતાલીસ રૂપિયા વિરમગામ ચૌદસોથી ઓગણીસો બોતેર જાદર સોળસોથી બે હજાર ઉનાવા આઠસોથી બે હજાર એકતાલીસ સતલાસણા સોળસોથી બે હજાર અગિયાર આંબલિયાસણ પંદરસોથી બે હજાર એક રૂપિયો